დამოუკიდებლობის ხარისხი ზედამხედროვის სამსახურის იქნება მაღალი, თუმცა ის რჩება ეროვნული ბანკის სტრუქტურაში. ასე რომ ამაზე ბევრი კამათი იყო, დრო გვიჩვენებს, გამართლებს თუ არ გამართლებს ეს მიდგომა. მე ვფიქრობ, რაიმე არსებითი ხასიათის ცვლილებას ეს არ მოიტანს.